السلام علیکم ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ جیسا کہ گائز پچھلے ولاگ میں میں نے آپ کو سندھ کا ٹور کروایا ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس ٹائم بھی سفر میں ہی ہوں تو ابھی میں نوشو پاک کے مزار میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس ولاگ میں بھی آپ کو فل مزہ آنے والا ٹھیک ہے یہ بھی ویلوگ آپ نے پورا واچ کرنا لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب لازمی کر دینا لیس گو فائنلی مزار شریف کے باہر اس ٹائم میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے یہ مزار شریف کا جو باہر مین بازار ہے اس میں میں اس ٹائم موجود ہوں اندر کی طرف جا رہا ہوں سارا آپ کو دکھاتا ہوں سامنے دربار کا سارا سین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سامنے یہ دربار شریف ہے یہ سارا اس دربار کا جو ہے یہ سین ہے یہ سارا اس کا دربار ہے السلام علیکم بائیس کیسے لوگ آج کا وہ casa e ماشاءاللہ یہ دربار کے اندر ہم انٹر ہونے لگے ہیں ٹھیک ہے یہ رستہ دربار کا دربار کے اندر انٹر لگے ہیں ماشاءاللہ سے دعا خیر کر لی ہے ٹھیک ہے اب انشاءاللہ نیکسٹ بھی انشاءاللہ آپ کو کسی اچھی سے بھی لوگ میں انشاءاللہ میں ایڈ کروں گا ٹھیک ہے ابھی یہاں سے دعا خیر کر لی ہے واپس جاتے ہیں گاڑی کی طرف گاڑی سے آگے گھر کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا باقی یار سپورٹ کیا کرو ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر لازمی کر دیا کرو سبسکرائب بھی کر دینا ٹھیک ہے یہ ہمارا زاہد ملانگ ہے ٹھیک ہے اور یہ تو ہمارا ملنگ کا یہ یہ دیکھو جوگی ملنگ ہے جوگی ملنگ ملانگ یہ بھی دربار ہے باقی انشاءاللہ شاء آپ کو لوگ میں سارا کچھ دکھاتا رہوں گا ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو میں بنے رہنا ٹینشن نہیں ہے چلو چلو یہ دربار کے اندر حاضری کر کے باہر یہ سین کا سارا ایریا ٹھیک ہے یہ گاڑی ہے ٹھیک ہے واپس جانے لگے ہیں اب تو ٹھیک ہے یہاں پہ میں کا کرتا ہوں اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اور کسی جگہ پہ ٹور کریں گے اور کسی جگہ کے انجوائے کرائیں گے ٹھیک ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ